Anna Brasó i Laura Canyades són membre del grup Tenedones, un grup feminista que té la seva seu al col·lectiu i que treballa temes com ara la visibilitat lèsbica, el feminisme, però també temes socials, laborals i econòmics. Forma un espai de trobada que serveix a les necessitats de les seves membres de tenir espais de llibertat on poder ser elles mateixes. Expliqueu-me com va néixer el grup, eh, quant de temps fa que, que existeix i quin tipus d'activitats realitzeu es va néixer ara fa un parell d'anys, aproximadament, un any i mig, i va ser perquè bueno, des del col·lectiu es buscava un grup de noies que hi participés i van posar un, bueno, un missatge a Facebook convocant a noies que vinguessin. I a la primera reunió van ser unes 10 noies i, bueno, i ja es van començar a reunir cada divendres aquí mateix i bueno, d'aquelles 10 ara <laughs> només en continuen 3, però ha anat mutant i ha anat alterant el nombre de persones del grup eh, bueno, això, quins són els objectius que teniu, si és fer xarxa, donar visibilitat a, a, al col·lectiu de lesbianes o reivindicar... A vegades, quan, quan estem en un moviment social o en una polític o així, pensem molt en, en els objectius, no? però abans dels objectius també venen quins interessos tenim i quines necessitats. Crec que una cosa que ha donat continuïtat a, al Tanadones no només han estat els objectius, sinó la necessitat aquesta, la necessitat de trobar un racó on poder ser lliure, on no haver d'explicar res, on poder estar i fer bromes del que mm, passi pels nassos, amb perdó, eh, poder estar, existir i esdevenir des d'un entorn aquest lliure. Aleshores, després d'això, quins interessos tenim? Els interessos principals també són cuidar aquestes necessitats, no? i després sí que projectar-nos de cara una mica a l'exterior i vincular-nos amb l'entorn. No? Quin tipus d'activitats realitzeu? Tinc entès que es fa una festa al mes, però quin altre tipus d'activitats feu? Sí que fem, com deies, l'activitat. La, Després també bueno, estem vinculades al, al col·lectiu també i per tant col·laborem també amb les activitats aquestes del, del col·lectiu. Com si dels gintònics. Sí, de fet, <clears throat> cada dimecres de cada mes aquí es fa un gintònic literari on ve gent de fora i llegeix coses pròpies per, bueno, per veure com ho rep la gent o textos d'altres persones i llavors bueno, això ho dinamitza un, una de les noies que està dins de Tanadones i també els dijous es fa una mena de trobada de precaris empoderades, que també és una de les membres de Tanadones i llavors ja doncs, el que comentaves, la festa que es fa l'últim divendres de cada mes, aquí al col·lectiu, i que la, a la barra ja en, estem nosaltres, i així d'aquesta manera ens anem autofinançant perquè si no, <laughs> no hi ha altra manera. I activitats puntuals també. Sí, tenim també alguns projectes relacionats amb altres col·lectius, com amb el Broadboard fem bastantes coses, el... vam fer una xerrada fa poc sobre el maltractament entre lesbianes, també, i ja anem fent, de fet, tot allò que, que, que ens arriba potser ho intentem fer, a vegades bueno, sempre intentem ser-hi. No? I, ah, per exemple, amb aquest grup que heu comentat de precàries empoderades, eh, és un, per exemple, és un taller en el que es debat o és una, una activitat o és una conferència? O... Això ho porta una altra noia tan dona que es diu Ros i perquè té l'associació i llavors en el, bueno, aquest, es fa els dijous, en aquest últim dijous es va fer una mena de taller de, dels tàpers, de què et posen el tàper per, bueno, per anar-nos empoderant amb coses de la vida quotidiana. També vam presentar una enquesta de de la gent, com, com se sentia amb el seu entorn social, no només en temàtiques LGTB, sinó en temàtiques econòmiques, sobretot. De fet, el nom de l'activitat és Dijous Dissidents. No? Aleshores ja deixa una mica a veure el... el Perquè treballeu de manera transversal en diferents temes, no només el tema LGTB. Treballeu també temes socials i temes eh, LGTB. Quins altres temes podríeu també treballar? I o, per exemple, també treballeu amb, amb el broadboard, quins temes també podríeu? És a dir, en principi, o sigui, tant a dones en si és, una, és un grup, perquè no som entitat, feminista. Per tant, traiem tots els temes de LGTB també. Però tot el que involucri empoderament de les noies també ens afecta, vull dir, la, tot ens afecta al final en el nostre col·lectiu i per tant intentem donar veu a tot i qualsevol necessitat, que és el que comentava l'Anna abans, intentar-les cobrir. I no totes són per agressions, sinó també és per no? coses més estructurals dins del sistema i que ens... Clar, a vegades també eh, dient allò, no?, de per quines causes lluiteu? Bueno, doncs intentem col·laborar amb aquells que estiguin afins una mica amb les nostres característiques. Aleshores, dintre d'aquí, doncs també anem mirant una mica cada, cada vegada, perquè si hi ha un grup amb qui podem tenir vincle, però hi ha una causa en la que dius, mm, doncs això no ho veiem clar, potser no ho fem. I també és una mica la gràcia, no?, d'assumir aquesta identitat complexa dels col·lectius. Quan veus, per exemple, diguem, la fesonomia del moviment LGTB a, a Catalunya, sí que es veu que hi ha molta presència d'homes gais i d'entitats no, eh, que estiguen exclusivament de lesbianes és bastant més reduïda, de fet, bueno, perquè jo com a mínim conec, eh, igual n'hi ha dos que funcionen des de fa, això, els últims dos anys, que seria la vostra, i després seria l'ESCAT penseu que falta més visibilitat o més organització per part de, de lesbianes? O... Aquí és que hi ha un tema també que, que potser hem de treure un dels temes, quan, quan surt aquest tema de quin tipus de grup som i així, una pregunta, o millor, una, un comentari que fem sempre és és que de fet no hem parlat ben bé de què som. Aleshores, dintre del nostre col·lectiu sí que assumim el, la visibilitat lèsbica, però no és l'única cosa. Aleshores, definir-nos com a col·lectiu de lesbianes també és com reduccionista en aquest sentit. Per sí. això abans he mencionat que no érem un grup fora. feminista, <laughs> exacte, que érem feministes i per tant no, no fem fora ningú, és a dir, som un grup de noies lesbianes però en alguna reunió també ha participat algun noi. Però fins no. i tot també és el punt que, mm, bé, és un tema que, que tampoc no és com som un grup de dones lesbianes sinó que tenim sí, sí. la visibilitat lèsbica com una de les causes. Clar. Sí, però... no, això em referia. Sí, sí, és a dir, com veieu aquest tema? Sí, sí, però hi ha el punt... Ai, vale, sí, sí, no. Saps? A dir, clar, no puc dir... No podem dir una mica el punt aquest, no? De dir, totes som lesbianes. lesbianes. No, perquè... Som un grup molt heterogènic. Sí, <laughs> sí. I és la gràcia, i que dintre d'aquesta heterogeneïtat ens definim com ens definim, o, o, no ens definim. o ens definim, o ens deixem de definir com ens deixem de definir, doncs tenim la visibilitat lèxbica com un dels, dels camps. Aleshores, I com el veiem. No? Amb, sí, amb aquest, amb, aquest, amb aquest matís que ens sembla bastant interessant és eh, com veieu aquest tema, és a dir, si penseu que d'alguna manera està invisibilitzades, falta autoorganització, hi ha condicions que dificulten la participació o la visibilitat de, de lesbianes, com, com, com veieu aquest tema? Com ho comparaves abans, no? amb que normalment les, els homes gais són més visibles, això és també perquè en els casos de, com a mínim, els grups de noies o com a mínim el nostre, és molt voluble. Anem canviant, anem apareixent i tornant. Estem, no sé, és com les dones en general, és tot així, anem, <laughs> estem, tenim masses coses al cap, masses coses per fer i, i al final, doncs, això, és bastant variable. I per tant, suposo que en aquest sentit, les persones que estan en grups LGTB normalment són homes perquè és com més, i estan de forma més estable i per això són més visibles, per l'estabilitat. Que també hi ha una altra cosa, no? de dintre d'aquesta visibilitat, a què ens referim visibilitat eh, lèsbica a l'exterior o visibilitat dels grups, perquè potser per la manera de fer o per, per històries doncs, hi ha una altra manera de fer més de formigueta i les formiguetes potser no es veuen tant, saps? Aleshores, si parlem del que és la visibilitat lèsbica en general, no sé si hi entra a la pregunta, però... <laughs> Sí, vale. <laughs> doncs, <laughs> si, si el que fem és parlar de la, de la visibilitat, de lesbianisme o de les opcions no heterosexuals dintre del, del que és contextos més globals, doncs eh, sembla, o sigui, a vegades anem com de societat molt progressista, no? però si, si a França actualment s'estan fent també les manifestacions que s'estan fent i així, doncs podem posar alguns interrogants. No? Crec que tothom és progressista quan s'ho troba fora, quan s'ho troba dintre la família, doncs a vegades costa més d'assumir, però són per pors i per prejudicis molts cops inculcats d'una manera brutal. Som hereus del franquisme i això es nota amb tot, també amb això, sobretot, o dels punts forts on es nota és això també. Aleshores, clar, actualment hi ha molta feina a fer encara. Aleshores, no és tan important si es veu l'activitat dels grups o no, sinó si la feina que es fa des de les formiguetes aconsegueix fer un, un caminet. No? Penseu que cal una feina d'empoderament de, de les dones lesbianes per a que puguem participar d'alguna manera més activa dins del, del moviment LGTB o més visible? Perquè igual activa no seria la paraula. A veure, eh, hi ha paraules que a vegades agafem també com molt grans, no? Mm, fa falta empoderament. Bé, què fa falta? O sigui, que, quines coses calen tenir per tenir més empoderament. No? Aleshores, forma part d'un discurs que ens podríem anar tirant endarrere cada cop més, no? de què necessitem, què necessitem, què necessitem, què necessitem. Jo, més de mirar-ho amb aquest punt de vista, m'agrada la imatge aquesta del, del vol de la papallona, no? de... pot semblar ridícul, però l'efecte mariposa, no? l'efecte papallona. Mm, no sabem tampoc què aporta aquesta, aquest cop d'ala. Aleshores, clar que fa falta, fa falta, en fan falta moltes coses però potser si ens miréssim només del, de que fan falta, eh, tindríem una sensació una mica trista, <laughs> no? I, i fins i tot infravaloraríem potser la feina que fem, perquè el resultat de, la, de les accions que es fan al, al dia a dia i en els petits moments doncs, no es veuen. Aleshores, sí, fem un cop d'ala, però aquest cop d'ala saber on pot dur-nos. No? El mateix fet de poder tenir una base, on poder ser, on poder estar lliures, on poder esdevenir tal i com vulguem, i poder qüestionar-nos sense sentir-nos diferents o paradoxalment sentir-nos diferents dintre del col·lectiu, aleshores ens pot donar, o sigui, és una base que permet moltes projeccions. Si fan falta moltes coses, però potser jo preferiria parlar d'això, no? del, que, del que tenim, del que hi ha i del que fem. I ja anirem trobant, ja anirem trobant. I, no, i te n'adones, és també el que comentàvem al principi, un espai, bueno, perquè ja no, no per empoderar-te, sinó per fer coses, és a dir, t'empoderes quan estàs fent activitats, quan et sents útil, per tant, no és busquem l'empoderament per, per buscar-lo, sinó és el anem a fer tot el que puguem, no per visibilitzar-nos, no només per això, sinó per millorar com a mínim la nostra societat i evitar tot tipus de discriminació. Ah, de seria ens estem empoderant contínuament per poder-nos empoderar, per aconseguir l'empoderament. <laughs> Potser seria un, Sí. I que la pràctica, de fet, si, si anem mirant una mica la, la revisió de les, de les coses que hem anat fent, fins i tot hem aconseguit una mica de projecció i, sí. i així. I tot des del punt aquest de ens trobem i, i anem fent, anem fent, anem fent. Quina valoració feu de la situació actual, eh, en tant en quan està la vent, per exemple, abans havies parlat de la, de la situació en França, però també s'estan produint esdeveniments aquí, com l'intent de que s'aprova una llei contra la LGTB-fòbia, quan fa uns mesos també s'havia bueno, donat conformitat legal i constitucional al matrimoni entre lesbianes o entre gais. Com valoreu la, situ la, la, la situació actual del col·lectiu LGTB? respecte a tots els avanços, o sigui... Sí, avanços, tot drets, abans... eh, a nivell social, a nivell de vida quotidiana... Sí, per mi tot, tots, tots els avanços són, són avanços i aleshores, doncs, benvinguts siguin. L'altra cosa és si s'ha de demanar gràcies o, o, o dir això, no? una mica el que deia Ovidi, de que ja no ens alimenten molles i que volem el pa sencer. O sigui, cal tenir present que estem mm, defensant o volem reivindicar unes coses que són uns drets humans. No? I aquí a Europa que ens vantem tant de drets humans i després anem a, a fer una mica de sarau per allà fora i de guerres i així, saltant-nos-en pel forro, doncs potser és hora això, no estem dient unes coses que són elementals i que se saben elementals i que hi tenim dret. Que no, en aquest sentit, que no donem les gràcies no vol dir que no ens alegri que es faci, és a dir, és, evidentment és molt important que segueixi avançant, però no sé, que aquestes coses ja s'haurien de donar per fet, no hi hauria d'haver tant de problema en aprovar una cosa a sobre amb equilibris de poder de partits dins del Parlament per a veure si <laughs> aconseguim nosaltres els nostres drets. Doncs jo crec que no hauria de ser tan complicat perquè una cosa igualment està clara, una cosa és la igualtat legal, en aquest cas, i l'altra és la social. Això pretén ser una eina perquè la social avanci una mica més i no es quedi en el simple matrimoni que està molt bé i ens, va ser genial quan es va aprovar, però on estem aquesta llei i bueno, tots els temes d'igualtat. I que també és això, no? De, de dir, no crec que tampoc les, les lleis potser protegeixin, no hi ha res que ens pugui protegir de res. La, si, si ens passa alguna cosa, ens passa. Sí que són com uns referents de les coses que ja no s'admeten eh, col·lectivament o, o així. Però hi ha, hi ha molta feina a fer. I també és la manera de veure com es fa, no? perquè a vegades hi ha com moltes pors, moltes idees. A mi m'agrada explicar a vegades que, clar, a vegades quan, quan hi ha la, les típiques lluites de quan un està començant a veure amb qui vol estar o, o es configura una idea d'aquesta relació que vol tenir, hi ha a casa a vegades uns enfrontaments perquè no s'entenen. Perquè això es pot mirar de moltes maneres. A mi m'agrada mirar-ho del sentit de que els pares tenen una idea de la felicitat pels seus fills, que no és la que, la que és els seus fills. I com que tenen tan inculcat segons quins valors perquè no hi ha maneres de... O sigui, som hereus del que som, costa que, ve, que es vegin aquests prejudicis, però que ja, no és que siguin seus, és com també injectats. Si assumim que les persones són persones que tenim drets i que tenim dret a ser feliços i a ser estimades i estimar, doncs crec que hi ha moltes coses que, que ja serien més senzilles. Abans has comentat que heu fet una xerrada sobre maltractament també entre lesbianes. Quins altres temes eh, també podeu tractar o penseu que s'han d'abordar des del moviment eh, que intenta visibilitzar les lesbianes? Mm, a veure... Tots els que se'ns acudeixin, o sigui, <laughs> pot semblar absurd, no? Però, però clar, fer-te ara així com la llista eh, resulta difícil. Difícil més que res perquè perquè ho parlen costa molt. Perquè tot està relacionat, és a dir, des de dones, quan hi ha vaga general o quan hi ha alguna activitat, hem sortit al carrer amb pancartes perquè ens afecta, ens afecta directament a totes, sobretot a les dones. Per tant, no, no hi ha cap moment en què no haguem de sortir i fer activitats o, o reivindicar el que deia abans, els drets bàsics que s'haurien de, no s'haurien ni de tocar ja seria com, ei, que no només som lesbianes o bisexuals o pansexuals, saps? O sigui i que des de la nostra condició, situació també ho defensem i, i ens posicionem des d'aquí, és la nostra posició, però des d'aquí fem tot el que podem. I també, com eh, també abans bueno, s'havia comentat el tema d'educació, quin penseu que poden ser el, bueno, les accions, el que s'hauria de fer o com s'hauria d'abordar aquest tema, diguem, per com eh, era normalitzar el col·lectiu LGTB en aquest àmbit? Bé, potser abans d'explicar de, quines podrien ser les accions, que tampoc no ho sé, perquè l'educació és un món molt ampli i i, ja i estem com estem. Eh, ho dic com a professora, eh? crec, que, crec que hi ha moltes coses que funcionen i que no es veuen que funcionen, però no és fàcil, no ens posen la feina fàcil. Una de les primeres coses, i potser fonamental, seria reduir la influència dels llibres de text eh, a secundària o triar-los mm, independentment de les grans empreses que gestionen els llibres de text, perquè plantegem com a objectius coses que, que no són. Fa poc, ara estic que una mica analitzant-ho i que també és una cosa que, que vincularem a, tant a dones, o sigui, que és el tema de com estan els llibres de text i quina visibilització hi ha del lesbianisme. Va sortir un article a la revista i la visibilització és nula, fins al punt que des de, des de literatura hi ha llibres que no parlen de Maria Mercè Marçal. I no ho dic perquè m'agradi, que m'agrada molt, eh? però és una escriptora canònica. És una escriptora canònica i o no es parla d'ella i no és que no sigui per edat, perquè hi ha escriptores que també m'agraden molt, però que surten després. I no és tan clar que estiguin dintre del cànon, encara. Que ho poden estar, però encara no ho són. No es parla, quan es parla de Maria Mercè Marçal no es parla de la seva obra més premiada, que resulta que és La passió de René Vivian, i que és una obra, una obra on recupera René Vivian, que és una, una poeta que resulta que comparteix la seva vida sexual amb dones. Sí, i la majoria dels personatges tenen aquesta característica, llavors, ai, no se'n parla perquè no existeix doncs estem deixant de parlar d'una escriptora canònica i de la seva obra més premiada, la qual cosa, d'alguna manera, dintre del que és les llistes d'autors i que s'ensenyen molts cops pels premis, és anticanònica, si seguim aquest criteri. Aleshores, clar, cal qüestionar-se què, què està passant i què estan fent. No? Aleshores, potser s'ha acabat dir que l'educació no hi ha marca política, n'hi ha, per absència de política n'hi ha. I cal veure-ho, i cal visibilitzar-ho, que els nanos no són no, no és que no parlin de sexe els nanos, saps? I cada dos per tres hi ha les, allò, els comentaris, ei, que m'ha dit bullera, ei, que m'ha dit gai, que... Aleshores, mm, depèn de qui s'ho troben, diuen, ei, això no es diu, o depèn de qui s'ho troba, és, vine cap aquí, anem a parlar d'això. Però, clar, cal tenir present això, que els llibres mateixos de text que donem com a material objectiu, diem-ho clar, i això fa temps i és que són... no serveixen, no serveixen. És a dir, intenta entrar d'alguna manera no, a les escoles o ja des dels membres del professorat, formar-los ja perquè quan es trobin en situacions així tinguin una reacció, no, un... No, d'això no es parla, no, calleu, no, sinó tenir una reacció proactiva i no, intentar explicar-ho pedagògic, <laughs> que hauria de ser així. Però és que un, o, bueno. un dels temes aquí, que també és un dels punts en què em trobo, no? si estic estic dintre i fora, aleshores és no és tant venir-nos a, sinó fer explícit que hi ha una manera de funcionar del mateix sistema educatiu que ja no funciona. O sigui, no és, no és només això. Hi ha altres temes que no surten. Uh, dintre dels contes, uh, dintre la literatura hi havia classificació de contes, contes populars i contes literaris. És que els contes populars no són literatura. Aleshores, són coses que van molt més enllà. No és tant els professors, no és tant eh, el que sigui de com reaccionar, com tal, bueno, també els professors són humans i tenen les seves pors i tenen les seves històries i els seus prejudicis i aleshores forma part d'un entramat molt, molt general. No? Però és, és això, senzillament fer evident, ei, al tanto. No és l'educació de la república, no és... No, és l'educació que és. Pel material que hi ha, també.